აღნიშნულ პრობლემაზე დღეს აკრებულოში მსჯელებენ სხდომა 5 საათზეა ჩანიშნული და განიხილავენ დიდი ლილოს არჩენების პოლიგონის მოწესრიგების საკითხს. საკრებულოში უმრავლესობის ერთ-ერთი ლიდერი გულიკო ზუმბაძე შემოგვიერთდა პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით, ქალბატონო გულიკო. ცნობილია რომ აღნიშნულ პრობლემაზე არსებობს აკრებულოს განკარგულების პროექტი რომლითაც თბილისის მერიას მიმართავთ რას რას გულისხმობს ეს დოკუმენტი რომ აგვიხსნათ დიახ მე როგორც მე როგორც დიდი ლილოს მაჟორიტარი დეპუტატი ასევე ადამიანის უფლებათა დაცვის სამოქალაქო ინტეგრაციის კომისიის თავმჯდომარე სხვა წამყვა კომისიებთან ერთად მივიღეთ ერთობლივი გადაწყვეტილება და დღეს უკვე საკრებულოს ნომაზე გამოდის განკარგულების პროექტი რომელსაც ძალიან დიდი იმედი მაქვს დაუჭერ საკრებულოს უმრავლესობა მხარს რის საფუძველზე ჩვენ მიმართავთ თბილისის მთავრობას არსებული ვითარების სასწრაფო სახოთ მოწესრიგების, შემდგომი მისი კონსერვაციისა და ალტერნატიული პროექტის შემუშავების მიზნით გარკვეულ ვადას ვაძლევთ 10 ნოემბრამდე მათმა მოახდინონ პრეზენტაცია, წარმოადგინონ გადაწყვეტილებების ნუსხა და პროექტი მაგავსაყრელთა მიმართებაში. აუცილებელია, რომ ეს ღონისძიებები იყოს გაწერილი შესაბამისობაში მოყვანილი საერთაშორისო სტანდარტებთან, ნორმებთან, ასევე აეროპორტებთან მიმართულებით. ღონისძიებებს გულისხმობთ თქვენი პროექტი რა, რომ სამუშაოები უნდა ჩატარდეს ადგილზე პრობლემის მოგვარებით. დღეს არის იქ, დღეს არის იქ უმძიმესი სუნი და ამ ადამიანები უ ჩივენ ჯანთულობის გაუარესებას. ამასთან დაკავშირებით ბიუჯეტში უნდა ისახოს შესაძლებლობები, თანხა ჩატარდეს სპეციალური ღონისძიებები, ეს ნაგავსაყრელი ვერ ვერ მოწესრიგდება რამდენიმე წელს განმავლობაში, მაგრამ დღეს უნდა დაიწყოს იქ არსებული სიტუაციის საფრთხის შემცველი მდგომარეობის მინიმუმამდე დაყვანა. დაიწყოს პროექტი კონსერვაციაზე, ალტერნატიული ვარიანტის შემუშავებაზე. დღეს რეალურად უკვე ჩვენ ხელისუფლებას აქვს ეს პოლიტიკური ნება, დღეს რეალურად საკრებულოში ამ ეს ნაბიჯი გადაიდგმება და ამას ამასთან პარალელურ რეჟიმში მერია უკვე მუშაობს უცხოურ კომპანიებთან ერთად, მათ ველოდებით, მათ კვლევებსაც, მათ რეკომენდაციებსაც უკვე 4 შაბათს გამართება მორიგი შეხვედრა მერიაში გერმანულ კომპანიასთან ერთად. ანუ ჩვენ უნდა დავაჩქაროთ ეს რაც შეიძლება სწრაფად, ვინაიდან მართლაც მძიმე მდგომარეობა როგორც ადამიანების ჯანმრთელობის კუთხით, ისე ზოგადად გარემო სერიოზული ზიანი ადგება. ეს არის ის დანაშაულობრივი გადაწყვეტილების შედეგი, რომელიც 2010 წელს რაც მიიღო 2010 წელს გიგი უგულავას კი ბატონო, გაბატონო გულიკო, გამოვლენილი დარღვე დაზღვევებისთვის თვილსერვის ჯგუფი უკვე რამდენჯერმე დაჯარიმდა. რატომ არასრულებს კომპანია მასზე დაკისრებულ ვალდებულებებს? თუ არის თქვენთვის ცნობილი მათი არგუმენტები და რამდენად მისაღებია ეს არგუმენტები თქვენთვის? დიახ, თვის სერვისი ჯგუფის ხელმძღვანელობა გამოიცვალა. ორი კვირის წინ მერიაში ქონდა წარმოდგენი თავისი ხედვა ამ პრობლემის მოგვარების. მიუხედავად იმისა, რომ რამდენიმე ათეული მილიონი ლარი შეიცავს, ჩვენ მზად ვართ საკრებულო მხარე დაუჭიროს ამ თახის გამოყოფას. იმ ხოლმე ერთი მიზნით აღმოიფხვრა საფრთხე, რაც ადამიანების ჯანმრთელობას აყენებს და ეს საფრთხე რეალურია. დღითიდღე უარესდება და ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ მოსახლეობა იყოს დაცული. ბატონო, საქართველოს დავადებული ერთი რამე. როგორც არ უნდა მოწესრიგდეს თუ შეიძლება, როგორც არ უნდა მოწესრიგდეს ვითარება, ჩვენ აუცილებლად უნდა ვიმჯელოთ უკვე მიყენებული მორალ და ფსიქოლოგიური ზიანზე ამოსახლობისათვის და შესაბამისი ღონისძიებების გავატაროთ ამემართულებებს. საბოლოოდ უხეში გათვლებით რო გითხრათ, როდის მოგვარდება აღნიშნული ლილოს პოლიგონზე არსებული ვითარება? მიმდინარე რამდენიმე თვის განმავლობაში როგორც გვითხრეს შესაძლებელია გაზ შემკრები მექანიზმების დაყენება სუნის შემაკავებელი მექანიზმის დაყენება და იმ პროექტის ჩამოყალიბება რამაც უნდა უზრუნველყოს შემდგომში მისი კონსერვაცია და ახალი ახალი ნაგავსაყრელის მშენებლობა იქნება ქარხანა თუ ახალი ტერიტორიის მოძიება ეს არის სერიოზული მსჯელობის საგანი ჩვენ ჩვენ მივდივართ ევროსტანდარტებზე და ჩვენ უნდა უპასუხოთ აუცილებლად ევრო სტანდარტების მოთხოვნას განა იმიტომ რომ ამას არ ქონდეს ასეთი დიდი მადლობა ლილოს მაჟორიტარი დეპუტატი საქართველოს წევრი გულიკო ზუმბაძე პასუხობდა ჩემს შეკითხვებს განმაგზავნა